pre nego što krenemo sa novom epizodom, zamolit ću vas da rad našeg kanala i snimanje podržite na vrlo jednostavan način. E, u opisu ovog video snimka nalazi se link do video igrice World of Warship. U pitanju je multiplayer online igrica e, koja se odnosi na upravljanje brodovima i podmornicama i ratovanje sa istim, tako reći simulaciju ratovanja. na ekranu upravo vidite kako to izgleda. Naš kanal ćete podržati tako što ćete napraviti novi profil na linku u opisu video snimka. Ukoliko napravite novi profil, tu dobijate premium brod, još jedan broj dosta in-game kredita koji će vam pomoći da napredujete u samoj igrici. Kao što vidite igrica je dosta uzbudljiva, odlično odrađena, siguran sam da će vam se dopasti i vreme je da se vratimo na našoj novoj lovačkoj avanturi. 10-40 лет. jedan planiran izlazak na sve što se lovi u ovom periodu. Propustili smo jednog mladog sendaća. jednog ozbiljnog smo imali na nišanu, ali ga čuvamo za neke malo ozbiljnije goste, a nama smrtnicima ostaju ovi selektivni. Pravi trofej za izvaditi, već je bio dovoljno zainteresovan oko Srne, ali vidjeli smo ga početkom sezone, možda čak i je to bio i, i mart. Kraja marta, niste na ovom potezu i posle smo dolazili više puta, ali nikad nije bio tu. Danas, su se sklopile kockice na našu sreću, a njegovu nesreću. Trofej sigurno 5-6 godina sam dać. Nema zadnje paroške. Spustio ni ruže. No, su rožišta debela skoro koji ruže. Ali, za vađenje sam daće, pravi. 2-2-3 odradi odličan posao. Vidjet ćemo kakvu je štetu VMAX napravio unutra. To me zanima. Ali, i on napravio par koraka i ostaje u vatri. Pogodak iza za plečke tamo gdje i treba. izvlačenje naravno lakše uz kanape od udivarnice od abaje. Zadnji put sam izvlačio onog jednoroga, on uzeli ovako za rogove, ne šlekaš samo jedan rog. Eno je liščića, idemo sad na nju. Baći još metak u magačin. Samo dva. Daj, daj. skočila. Ne, nego kao da je zadnji, zadnji kraj skupila. Možda je u stomak ovaj drugi metar. E. Ala akcije. Uj. Jutarnje razgibavanje. 7.45. Čini mi se da je dobila. Kao da je otresla. Da. Vidim, na mekano si lepo seo. Kako znam da se snađe. Ne znam ni šta, ne znam ni šta, ne znam ni šta bi rekao pametno. <laughs> Very good. Very good. Ala, akcije. Švedski akcije. Ovaj dan bi se mogao lepo zakružiti crvenim slovom. E, vidjeli smo četiri čet, sandaca, tri lisice, Ajde, dve. Malo i matoru da puknemo. Tako da. Akcija na svaki 100 metara. Samo lagano pešakat. Krv tamo uf. Gde je ona prva? komad je, znam. Ništa, prati krv. Evo i sam.

Ovo mi smo ozbiljan posao uradili, a? Jedna ženkica mala, zijačić, liščiće, matora si izvukla za dlaku.